guys ya dari channel Ayu Saputri nama channelnya AYS Sale. Oke, langsung saja guys kita play videonya. Let's go. apa kabar korang semua? Semoga korang semua baik-baik saja ya dan semoga korang semua amin, amin. Um, bahagia selalu. <laughs> Oke, okay, sebelum itu korang kena subscribe dulu uh, support YouTube channel Ayu supaya Ayu lagi semangat lagi buat video. Oke, okay? jap korang dah subscribe belum? Kalau korang belum subscribe, tolong subscribe sekarang karena subscribe itu gratis. ha, takkanlah gratis pun korang tak nak bagi ha. Okay, di video kali ini Ayu nak cerita pasal awal mula Ayu jumpa dengan husband Ayu Okay, mula-mula tu husband Ayu datang Indonesia Dia oh, ada yeah. bisnes kat sana, dia buka kedai makan dan mula-mula tu Ayu datang Masa grand open itu Ayu datang sana sebagai customer lah. Ayu datang, lepas tu dia tengok Ayu, dia cakap dia terus jatuh cinta dengan Ayu. Ha. <laughs> Ayu pun tak tahu, Ayu pun tak perasa langsung kalau ada <laughs> ada orang yang uh, baru jumpa dia terus jatuh cinta. Ayu tak tahu lah. Cinta Dan Ayu pun tak perasa kalau dia ada kat situ, tapi dia perhati je Ayu makan, Ayu order tu dia perhati je Lepas tu Hari first tu Ayu sebagai customer Yang hari kedua Ayu datang Lamar pekerjaan Ayu interview Dan Malam tu Ayu interview Esoknya terus kerja lah Maknanya Ayu terus diterima besoknya tengah hari tu Ayu terus kerja tapi Ayu tak perasan langsung kalau dia tu suka dengan Ayu sebab iyalah Ayu ni siapa Ayu ni uh, pekerja bukan apa dia kan macam dulu kan bos kan dia yang uh, punya kedai tu lepas tu hari-hari dia tag Ayu ada satu cerita yang kakak dia cakap Eh, sebelum Ayu datang kan hari-hari Ayu datang okay. kerja kadang shift pagi kadang shift petang kalau shift pagi tu dia tunggu Ayu dekat depan cashier cashier ke kasir kalau Indonesia kasir kalau Malaysia cashier ke apa entahlah depan tu lepas tu dia cakap semata-mata dia nak tengok Ayu <laughs> dia jumpa Ayu dulu lepas tu dia baru pergi tidur dan hari hari kita berlalu, Ayu datang jumpa. Kita borak. Kita gurau, gurau biasa je borak. Borak. Biasalah sebagai pekerja dengan bos. Sebab meeting-meeting biasalah Ayu kan um, ah, kerja kan. Ayu kerja kat situ, dia datang kat situ. So, kita hari-hari cubalah. -hari tapi masa tu Ayu tak ada perasaan langsung dengan dia Ayu tak ah, Ayu tak suka Lagi sebab hari tu Ayu ada boyfriend lagi Tapi <laughs> dia dia cakap dia dah suka dengan Ayu Masa tu ada satu bos tu dia cakap kan ada dua bos ya Yang satu dia kawan husband Ayu Yang satu tu husband Ayu lah So yang kawan husband Ayu tu dia cakap ah, Ayu Pak Damai tu suka dengan Ayu Pak Damai tu suami Ayu lah dia suka dengan Ayu. Dia nak bercinta dengan Ayu. Lepas tu Ayu cakap lah. Eh, Ayu dah ada boyfriend. Macam mana Ayu nak terima? Ayu, Ayu tak cinta. Ayu tak ada perasaan. rasa dengan dia. Aduh. Dan lepas tu dia cakap dia ya, pada Mai cinta dengan Ayu tu. Dia cakap macam tu. Ayu nak tak boleh buat apa. Ayu nak cakap. Cakap lebih-lebih lah hari tu. Okey lah. Melepas tu yalah hari hari sehari hari berganti Ayu datang dia balik sini kita tak jumpa memang eh, masa tu yalah biasalah tak ada perasaan kan tak ada sedih-sedih lah Ayu gaduh besar dengan boyfriend Ayu tu sampailah kita dah putuskan hubungan macam tu oh, <laughs> dan mulailah Ayu rapat dengan husband Ayu Ayu mulai uh, sikit-sikit uh, respon dia uh, sikit-sikit uh, Ayu mulai ada perasaan dengan dia dan suka dia ha macam tu biasalah nak muda ah, lepas macam kita dah mulai rapat biasalah kan orang Aha. dah rapat kan hmm, okay. pergi dating pergi jalan shopping lah, dinner lah. Setiap dia datang Indonesia, pasti kita pergi dating, pergi makan, dinner lah, apalah. Shopping lah, jalan ke, ha, macam tu. Sampailah bulan 8 2019 tu, Ayu mula rapat tu bulan 2, bulan 2, ha, bulan 2 dan Eh, kita rapat-rapat-rapat sampai lah 8 bulan 8 2019 mulailah dia datang rumah Ayu dia tunang lah kita ah, bertunang ah, lah maksud macam tu ya. dia datang ke rumah Ayu dia cakap dia sedih dengan Ayu dia sayang Ayu dia nak kahwin dengan Ayu macam tu dia cakap dengan nenek Ayu dengan tante Ayu masa tu mak Ayu tak ada dia tengah kerja kot Lepas tu uh, Lepas dia datang kita borak bincang Lepas tu dia bagi cincin dengan Ayu Dan lepas bagi cincin tu Nenek Ayu tanya dengan Ayu kalau Ayu suka, kalau Ayu cinta Kalau Ayu yakin, Ayu boleh terima macam tu Dan Ayu cakap lah Ayu nak Dan masa tu eh, Ayu terima lah cincin tunang tu Haa oh, macam tu so dan lepas tu dia balik sini, dia balik Malaysia. Okey. Dan kita cinta jarak jauh. Ah, lepas tu uh, bila datang sana kita biasalah dating makan tu je lah tak ada apa-apa pun yang bersinta tu dia. Dating je pergi makan, shopping, okay. jalan tu je lepas tu sampailah bulan 12 2019 tu. Ha, dia datang sana dengan family dia melamar melamar oh, Ayu dia oh. bawa um, uang hantaran macam tu ya. lepas tu beberapa minggu kemudian 18 hari bulan 1 tu kita orang kahwin lah Wah, hmm. dah, dah bunuh, eh. <laughs> tak tahu Ayu, Ayu tak tahulah kenapa mungkin jodoh dah dekat Ayu tak kahwin umur 21 tapi masa tu jodoh ayah dekat sangat dan umur 19. Oh, umur Lepas 19. SPM tu saya wow. terus kahwin. Ha. Ayah, tak, ayah ada kerja juga sebelum tu. Kerja satu tahun kot. Lepas tu saya terus kahwin. Lepas empat hari kahwin, ayah terus datang Malaysia. Ah. Ha, sungguh tidak mudah proses tu. Cuma kalau untuk ayah kena uruskan visa, kena pergi Jakarta lah, pergi kedutaan, pergi mana macam-macam. Kementerian Agama, Kementerian oh, yeah. Hukum dan HAM, Immigration, pergi ah, inilah, pergi ulang alik Jakarta. Itu lah selesai. Panjang cerita. Kalau nak ceritakan lagi memang panjang. Dan setujulah cerita Ayu. Penat dia cerita. Om. Uh, 18 hari bulan 1 Ayu kahwin dan 5 hari bulan 2 Ayu mengandung masa tu ayah tak tahu lagi kalau ayah mengandung ayah tahu mengandung tu masa bulan tiga dan maknanya masa tu kandungan ayah dah lima minggu dan sekarang baby dah besar lah dah enam bulan Alhamdulillah kan rezeki anaknya cepat Okay tu je video kali ini tapi korang ayo minta dengan korang korang bagi idea dengan Ayu korang nak Ayu buat video apa ha, contoh sebab ni kan PKP Ayu nak pergi jalan-jalan pun tak boleh ah, sebenarnya Ayu nak Ayu nak buat vlog jalan-jalan ke pergi mana ke kan best kan daripada buat vlog kat rumah macam uh, macam boring tapi nak buat macam mana kan sebab PKP ah, lah. lah korang maklum sahaja kan harap maklum dan korang tulis dekat kolom komentar tu korang nak ayu buat video apa okay? dan jangan lupa like, comment and subscribe korang tolong subscribe tolong subscribe subscribe gratis tau okay bye Oke okay guys, itulah tadi ya guys video daripada Mbak Ayu ya kan asal mula jumpa dengan suami Malaysia seperti itu. Perkawinan antara dua negara ya guys ya antara orang Indonesia dan juga orang Malaysia dan sangat-sangat romantis ya pertemuannya seperti itu ya kan. Nah, di situ awalnya customer, lepas tuh jadi karyawan, lepas tuh Hmm, jadi tunangan lepas tu berkahwin ni kan ha, punya anak macam tu lah ha, okay, Alhamdulillah kalau kita lihat daripada Mbak Ayu ni memang bahagia kehidupannya insyaAllah kita doakan semua agar supaya Mbak Ayu dan juga keluarganya sakinah mawaddah warahmah kan Allah amin amin ya rabbal alamin oke okay, guys bagaimana menurut teman-teman sekalian kalau istilahnya banyak kawan saya yang istilahnya berkawin dengan orang-orang Malaysia macam itu kan ya Uh, ah, berkawin dengan orang Indonesia banyak juga istilahnya di vlog-vlog TKI dan juga kawan-kawan yang ada di sana itu memang mereka kesehariannya sampai istilahnya ada channel Mbak Ika juga itu itu terbaik ya kan. Nah di situ banyak juga orang-orang Indonesia yang sudah sukses di Malaysia macam tuan. Masya Allah. Oke kita coba baca komentar ke sini. Salam dari Kedah terbaik buat kedua-duanya. Semoga Ayu dan Husband berkekalan hingga ke jenahnya. Amin ya kan. Uh, jodoh pertemuan ajal maut dan tanah perkuburan semuanya itu ah, dalam ilmu dan rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Betul lah. Kak, kalau susah ngomong Melayu, ngomong aja bahasa Indonesia. Lagian orang Malaysia ngerti juga lo bahasa kita, ya kan? Moga channel semakin berkembang. Oh ya guys, ya kalau kita lihat dari Mbak Ayu ini sudah lumayan bagus ya untuk bahasa Malaysianya ya. Kalau istilahnya udah nggak kayak orang Indonesia lagi gitu kan. Mana video suasana kampung Ayu ni? Ah, iyalah. Ah, tahu pun. Ah, kat sana macam mana eh? Kan dia tinggal eh? Ya, setuju. Ah, sangat tidak mudah berkahwin dengan orang asing meskipun just Malaysia Indonesia. Nampak dekat je negara kita ni. But, dia kan tetap proses kahwin tu alamak penat memang ulang alik kedutaan. Malaysia dan juga di Jakarta kita sama Ayu oh ada ni Wahyu Kurnia Sintasari oke okay. uh, ini berarti juga menikah dengan orang Malaysia mungkin ya mungkin ya coba kita lihat komen di sini betul pernah tapi best juga ah saya baru saja selesai kawil dengan dengan istri Indonesia ah orang Indonesia ini guys ah nggak tahu juga sih bukan kayaknya ah iya orang Indonesia berkawin dengan orang Malaysia dan di sini ada orang uh, Malaysia juga komen dan kawin dengan orang Indonesia wah banyak banget ya masya Allah ya wow keren sih baca-baca novel-novel terbitan DBP supaya bahasa persuratan dan bahasa lisan Anda baik. Betul. uh, suaminya asli dari mana ya kan review majelis perkawinan <laughs> asli Selangor guys wow keren sih oke okay, guys itu saja video kali ini itulah tadi pengalaman Mbak Ayu ya berkenaan dengan berkawin dengan orang Malaysia ya kan antara eh, orang Indonesia dan juga orang Malaysia semoga teman-teman juga yang punya kekasih yang punya istilahnya tunangan orang Indonesia ataupun orang Malaysia ya kan semoga tetap lancar seperti itu memang butuh proses ya memang apa per perlu proses yang banyak yang panjang seperti itu untuk istilahnya kita boleh ke Malaysia, pindah ke Malaysia gitu ataupun menikah ke Malaysia ataupun menikah dari Malaysia ke Indonesia. Memang perlu proses. Jadi nikmati proses itu dan itu akan menjadi sebuah kenangan yang tidak pernah akan dilupakan seperti itu. Oke, itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya Pepin Udu diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan.